bizko zorrera. Egungo garapen ereduaren ezaugarri den kontsumo neurrigabeak ingurumen eta gizarte ondoriak ekar ditzake. Herritarrazkoren nortasun ikur bihurtu baita kontsumitzea. Egia da kontsumoaren gorakadak albidetu duela gero eta handiago den populazio baten oinarrezko beharrak asetzea eta lonpostuak sortzea, baina zoritzarrez guztiok bizigaren sistema naturalak zuntzitza ekarri du. Baita garapen bidean dauden herrialdeetan ere kontsumorreik dagoeneko genditu egungo beharrak asetzeko asmoa eta ez ditu kontuan hartu etorkizuneko belaunaldikoak, hau da, aspaldi utzizion kontsumo Ironkorra izateari. Kontsumoak alor hartzen ditu bere baitan, baina horietatik netakoa da elektronika. Munduko populazioaren uneko iruditaz azpia mugikor baten jabe da, bozkoma mila milioi. Eta kontuan hartuko bagenu pertsona bakoitzak bat beste bi urtero aldatzen duela mugikorra, sortzen den zaborra ikaragarria da. Kontsumo arduratxoa lortzeko pauso batzuk proposatuko dizkizugu. Lehenengoa, gutxi sortu, berrerabili eta berziklatu. Honetarako zaiotu birrizikla daitezen produktuak erosten, edo erositako produktua material birrizikletu aikin egindakoak izaten. Bigarrena, kontsumitu beharrezkoa dena bakarri. Oazen lekura goazela, egin dezagun zerrenda bat etxetik irten aurretik, benetan beharrez ditugun gauzak erosten ez bukatzeko energiarik onena kontsumitzen ez dena. Kontsumo txikiko bombilak argi izlatzen duten pareta zuriak, eta mesedez, desentxu batu dezagun erabiltzen ez dugun guztia, adibidez mugikorraren kargagailua. Laugarrena, komertzio lokale eta justua. Saiatu herriko komertzioetan kontsumitzen, eta erozen dituzun produktuak esplotazioan oinarrituak ez izaten. Ez dugu hainbeste behar zoriontsu izateko, hobetu bizitzeko eta harreman sozial atxeginagoak izateko gehiengo baten pobrezia etengabea eta gutxiengo baten gehiagizko kontsumoa dira ingurumenaren degradazioaren biharrazen nagusiak. Eman pausua kontsumo